Странно, что тут происходит? Почему я растягиваюсь? Это есть какой-то смысл? Что тут происходит? Чего оканчивается моя история? Это она оканчивает. Может, что-то не так. <laughs> А может убить моя жизнь. Может, расскажи какую-то настоящую историю. Почему мне так сильно одиноко?